عم بيهتوني بالوراثة السياسية أنا بفتخر إنه اسمي ميشيل المر في حالك يا الياس المر لعيل الوطن والله ما بدهم الا سامي سامي خلت القاتل الدم كنتي امان برقبة سليمان من غيره مشال معوض يوقف حد الخصم خيال يعني عاملين عملية كالكول دقيقة لموضوع عاملين عملية كالكول استاذ مارسيل استاذ ماجد استاذ مارسيل استاذ مارسيل بفتكر جاوبت على سؤالك <laughs> انا بفتخر انه اسمي ميشيل المر كل اللي زرعه الوالد هالفتره حصدته انا شاب لبناني طموح عندي احلام بعرف عن نفسي كشاب شاب لبناني قرر يبقى بلبنان ويواجه انا عم بتعاطى السياسه لاني مقتنع انه لازم شاب مثلي يكون موجود نسبة لتوريث السياسي، انا هذه الكلمة ما بحبها